ლიდერის ფრაქცია ვითხოვდით ასევე სხვა დეპუტატებთან ერთად გადადებას მიზნაშაფის პროექტის განხილვისას, იმიტომ რომ იმ პროექტში კი შევიდა ცვლილებები და ამჯერადები ცვლილებებს, მასშტაბის ცვლილებებს ამტკიცებთ, მაგრამ ფიქრობთ რომ მეტი საჯარო განხილვა, მეტი საჯაროობა, მეტი ჩართულობა არაცენ და არაცენ და აუცილებელი პირობაც კი არის იმისთვის რომ რაღაცნაირად უფრო დაიხვეწოს ეს ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი რომელიც აი ამ ძველ თბილისის გულში კეთდება. აქედან გამომდინარე რა ვიცი ვითხოვთ ეს გადადებას მაგრამ საკრებულოს მეუბნებს რომ არ გაიზიარა რა რატომღაც ეს პოზიცია, თუმცა მერეს არქიტექტურის სამსახურის პროზე ამოდა რომ მას პრობლემა არ ქონდა თუ გადაიდებოდა. საერთოდ იცით რა არის პრინციპული საკითხია. საკრებულო და მერია უნდა იყოს ქალაქის მუზეუმზე ორიენტირებული, მოსახლეობის ინტერესებზე ორიენტირებული და არა ინვესტორზე. ინვესტიცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინვესტიცია არის ბიზნესი, არის ბიზნესი და ქალაქის იერსახი შენარჩუნება, ქალაქის რაღაც ისტორიული ნაწილში შენებლობები, ეს არის სულ სხვა ინტერესი. გაერთიანო